inny widok na osiedle Rumiankowe we Wrocławiu oczywiście ulica Rumiankowa, osiedle Żerniki a osiedle mieszkaniowe jakaś ciekawa zabudowa deweloperska są to okolice numeru 57 ta pani z pieskiem idzie w kierunku ulicy Strachowickiej i tu jeszcze kilka ciekawych budynków Filmuje Darek Kraśnicki 18 lutego 2014 roku około godziny 11 rano.